فکر امت سے دل میں غمگین گین ہے ایک لمحہ بھی حاصل نہ تسکین ہے اس کے حالات کو تو ہی بہتر بنا خدا و عنا خدا رب خدا